Jesteś moją laleczką wodą, Używam Cię do robienia cudu Jesteś moim obiektem kultu Wyzwalasz we Jesteś moim Jezusem, Chrystusem, oddałem Ci dawno już pełni swą duszę. Czasami cierpisz przeze mnie katusze, a ja znoszę modły, choć wcale nie muszę. Budu, budu budum, bijemy serce la. budu, budu, budu Jesteś moim przepięknym buddą Choć czasem dziwię się sam twoim cudom Którymi darzysz mnie każdego dnia Bo jesteś też mój słodki Allah Jachwę to także twe imię I chociaż wiem, że wszystko przeminie I my, i ja, i miłość, i wiara To gdy będę już absolutnie Dodała cichutko wudu, wudu I pójdę grzecznie w krainę wiecznych snów Wudu, Thank